Was ist ein sicheres Passwort? <laughs> Also ein sicheres Passwort sollte mindestens äh, 128 Zeichen haben. 128. Ja. Und äh, es sollte ein äh, Haiku sein, also ne, japanische Gedichtform. Ja. Und es sollte ausschließlich aus Sonderzeichen bestehen. Ah ja. Ja, dann ist die Frage hinreichend geklärt. Ja. Ähm, das gibt man auch gerne dauernd ein. Genau. <laughs> okay.